Як ви думаєте, скільки заробляють українські судді? В середньому близько 10 тисяч гривень на місяць. Що Олег Володимирович Бачун, голова адміністративного суду, користувався приватними літаками на суму понад 1 мільйон доларів США, 7 мільйонів 900 тисяч гривень. Житло, квартира, дача. Мається на увазі дачний участок 6,5 гектарів е, з будівництвом. Е, автомобіль BMW 143 ем тисячі євро, мобільний телефон 26 тисяч євро. Ну і ці перельоти. Під час затримання судді в його кабінеті було вилучено 9 тисяч гривень та 3 тисячі американських доларів. Згодом на прес-конференції суддя Зварич наявність цих грошей у своєму кабінеті пояснив просто. Є в українців така привичка, не спішіться тільки. Я доведу все до кінця засіювати кабін... новий кабінет, коли приходять. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. СБУ вже вкотре затримала суддю хабарника, заступника голови одного з уманських райсудів. Прихована камера СБУ зафіксувала в його кабінеті 200 випадків отримання хабара. Одного разу сума була 40 мільйонів гривень. 24-го служителя Феміди за цей рік. Прокурора Коминтерновского района Андрея Ломакина задержали сегодня утром. Ломакин получил взятку 10 тысяч долларов. Зеленский, если попал на скамью подсудимых, шансы выйти на свободу близки к нулю. Количество оправдательных приговоров в Украине меньше 1%. Если судья выносит приговор оправдательный в первой инстанции, вторая инстанция процентов 99 его не поддерживает. Под любым предлогом дело пересматривается, приговор отменяется. Те, которые осмелятся выносить оправдательный приговор, имеют проблемы с дисциплинарными комиссиями, с Высшим Советом Юстиции. Как правило, инициаторы этому являлись прокуратура, следственные органы. Попросту может возбудить по факту уголовное дело, например, по незаконному вынесению незаконному решению судьей. Прокурор в суде представляет обвинение. Для него оправдательный приговор означает брак в работе. Значит, на досудебном следствии был нарушен закон или допущены ошибки. За это наказывают, признают в Генпрокуратуре, но давление на судей отрицают. Суд единодушно пришел к решению Андерса Беринга Брейвика приговорить к тюремному заключению на 21 год. 21 год за терроризм, за убийство 77 человек, за взрыв бомбы в центре родного города, за расстрел подростков на острове Утоя. Смерть на допиті в Кіровограді, катування підозрюваного в прилуках і загибель арештанта під час слідчих дій в Умані. За останні 9 місяців тричі люди з відділень міліції потрапляли на той світ. штате Техас неизвестные застрелили помощника окружного прокурора в округе Кауфмен, когда тот выходил из здания суда. Вершителі закону дедалі частіше тонуть у крові. Більше року минуло відтоді, як у власній машині підпалили суддю із вищого господарського суду. Два тижні тому убивство ще одного вершителя долі, яке вражає жорстокістю. закон, який прийнятий свавіллям більшості, він же не є тим, що відповідає праву. Це є парламентське свавілля. І от парламентське свавілля, адміністративне свавілля, суддівське свавілля породжують тиранію.